эгерде система өзү жумуш аткарса ички энергиясы азаят муну тажрыйбада текшерели ал үчүн насоско туташкан калың идиш алалы идиштин түбүнө бир аз суу куялы пробка менен бекитип ага абаны киргизебиз бир нече басымдан соң идиштеги пробка ыргыйт идиштин ичинде туман пайда болду ичинде ашыкча басым болгон үчүн пробка ыргыды бул учурда аба өзүнүн ички энергиясынын жардамы менен механикалык жумуш аткарды ички энергиянын азайышын идиштеги абанын температурасы азайганынан билсе болот жана ошол себептен туман пайда болду